banyak pemintasan ketoprak itu dulu ya. kalau sekarang itu jarang kalau sekarang itu kan coba coba kalau kita kita melihat satu tahun itu ada berapa kali kena misalnya di kecamatan atau di sini di Sempu itu cuma mungkin hanya satu kali satu kali tapi kalau itu enggak belum bisa bisa tuh antusias masyarakat untuk mengikuti ketoprak itu sangat besar, sangat tinggi e, juga dari pemuda, dari pemuda maupun orang tuanya. Tapi untuk saat ini kelihatannya untuk kesenian ketoprak itu kurang mendapat perhatian masyarakat. Halo, nama aku Esterita Susanti. Aku sekarang kelas 2 SMA, umurku sekarang 17 tahun. Pada saat ini, aku sedang mengikuti pertunjukan seni ketoprak dan kerawitan. Ini banyak generasi sekarang yang telah meninggalkan kebudayaannya sendiri, tapi malah lebih menggemari kebudayaan dan kesenian dari luar. Dan itu sangat disayangkan. Kita boleh mengenal dan mempelajari kesenian dan kebudayaan dari luar, tapi jangan sampai meninggalkan kebudayaan yang kita miliki sendiri. Karena kalau bukan yang bukan kita yang meneruskannya, siapa lagi? Sedikit cerita tentang kebudayaan yang berada di Dusun Sempu seperti kesenian ketoprak dan kerawitan. Saya pernah terlibat dalam keduanya, baik itu kesenian ketoprak maupun kerawitan, dan saat ini saya terlibat dalam kesenian ketoprak. Saya di sini berperan sebagai pokok. Saya mendapatkan beberapa manfaat dan ilmu-ilmu yang dapat saya ambil eh, di kesenian ketoprak ini saya menjadi tahu bagaimana bertingkah sopan santun, berbicara kepada masyarakat umum, baik itu kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua. Dan saya mendapatkan sebuah ilham, eh, yaitu sebuah keberanian bahwa saya itu menjadi lebih berani berbicara bagi masyarakat umum. Iki kudu iya. garwa putri saking pengging tentu kemawon kula mboten badhe cawe-cawe perkawis menika. Oh, oh, dadi kuwi to perkarane. Dadi cetane sliramu orang rek nyarujuki. Menawa sakwise Sang Prabu sakrembug marang para nayaka lan sentana, banjur paring katetepan menawa Dewi Candrawati bakal di Eh, putri. Nggo. Eh, ora lah. Putrine dalam sesembahanmu putri putra ning sungger jangan mulya kanthi basuki sira ati ngadep ana nyasan jadi nggih padane kaya Pak Harto ben ngendikan sareh nggih ning le medhot nek iso aja ketok nek aku ngoten nggih dadi kadane putrane ingsun Damar Moyo. Kanthi basuki sira kaki. harapan saya untuk pemuda Sempu bisa mengembangkan kesenian eh, ketoprak maupun kerawitan. Aku berharap maka dari itu, mari teman-teman kita melestarikan kesenian dan kebudayaan yang kita miliki agar generasi penerus dapat menikmati keanekaragaman kesenian dan budaya yang kita miliki di Indonesia. Nama saya Desmi Indra Kusma. Saya Angga Ramadan. Di sini saya sebagai kameramen. Nama saya Wuranda Biningsih. Nama saya Beni Agustia Putra. Di sini saya sebagai lighting. Nama saya Akbar Mazharul Prasetyo. Di sini saya sebagai leper. Maju Indonesia, jaga tradisi, jaga kebudayaan. Joyo Joyo Wijayanti, Kabudayaan Jawa, Remboko Untuk semuanya, jaga dan lestarikan kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia. Pokok main jos. Eh, untuk teman-teman semua, jaga kebudayaan kita ya, jangan sampai punah. Jagalah kebudayaan Jawa, terutama ketoprak dan kerawitan. Gratis sembuh. Oke. Okay.